Sraith Pictiúr a 12. Timpiste. Dé Luain a bhí ann. Bhí an aimsir uafásach. Bhí sé ag cur báistí go trom agus bhí scáthanna báistí ina lámha ag na daoine a bhí ag siúl ar an sráid. Thiomáin Liam agus Nuala isteach sa chathair. Go tobann bhuail fón Liam. Rug sé ar an bhfón agus d'fhreagair sé é. A chara Seán a bhí ann. Thosaigh Liam ag caint le Seán agus ag gáire. Thóg sé a aird ón mbóthar. Ní fhaca sé an fear a bhí ag trasnú an bhóthair. Léim sé ar na coscáin ach sciorr an carr. Bhuail an carr an fear agus leagadh go talamh é. Léim Nuala agus Liam amach as an gcarr. Rith siad i dtreo an fhir a bhí ina chnap ar an talamh. Bhí sé gan aithne gan urlabhra. Chuir fear a chonaic an timpiste glaoch ar na seirbhísí éigeandála. Tar éis cúpla nóiméad tháinig na Gardaí agus otharcharr ar an láthair. Cuireadh an fear ar shínteán agus tugadh go dtí an ospidéal é. Chuaigh Nuala agus Liam go dtí stáisiún na nGardaí. Chuir an Garda go leor ceisteanna ar Liam. D'inis Liam an scéal iomlán dó. Bhí an-bhrón ar Liam faoin timpiste. Dúirt sé nach mbeadh sé ag caint ar an bhfón póca sa charr arís.